Hello Dan selamat kembali bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan bermain Baby In Yellow So game ni update Tengok atas tu version 1.42 Aku dah lama tak main game ni So dah ada chapter dah sekarang Dah ada night one dah Tanpa buang masa Jom Kita main Right, Feed the baby get bottle from the from the fridge Oi tinggi gila kita Ah. Uh, So ni update apa ni Christmas segala-gala lah yang ada Okay uh, Kita akan bermain baby ni Aku pernah jaga baby ni dulu Tapi kali ni sekarang ni uh, Kita boleh pick Ah, uh. Eh okay okay okay Janganlah menangis Alah sayang-sayang Alright So aku dah hafal dah dia punya tempat ni Kalau tak silap aku lah, Okay Dia punya Dia punya Dapur dah upgrade Very interesting Okay sebelum ni tak ada pun benda-benda ni Alright, kita ada susu. Mari, mari, mari. Cucu, cucu, cucu. Jangan, jangan, jangan. Okay, susu. Okay. Alright, take baby to the changing table. Allah, busuknya lah. Get new nappy. Eh. Oh. Oh, aku dapat tu tu. Baby. So, dah kita tukar. Flash. Oh, ni. Nappy dah. Ambil. Eh. Baby? Baby ni alah Janganlah macam gitu Dia hilang pula Eh busuk ni pergi mana pula Bios go Let's go Itu dia Jaringan bersama Fuad Eh Haha <laughs> comel lu kau Aduh comelnya Selamat malam Jumpa lagi Dia turun bawah Apa kata kita pergi naik terus lift tu kan Selamba kan Apa jadi ya Sebab lalang kan Naik dulu lift Tengok apa jadi Gerak lu bye Bye Huh? Pigman Madness Poor Little Rabbit Oh Ni kalau escape ke? Alright Aku dah tak ikut turutan dah Aku tak jaga baby tu Tapi aku turun ikut lift Ya Allah Oh. Oh yang ni baru, ini baru. Find another elevator. Follow the white rabbit. Okay, follow the white rabbit. Ha. So ni yang barulah kan. Aku tak payah buat kerja dah kan. Macam banyak ending je. Follow the white rabbit. Okay. Hey! Oh, dia pegang bu. Eh, budak. Engkau pegang pula key tu. Catch the babies. Babies punya babies. Eh, ni rumah kita ke? Oh, iyalah tu. There we go. King Lullaby. Woo! Aku tak sempat nak main this tu. Ah, hai budak. Ada kat situ ke? Macam mana? Wow! Asal! Ha? Kenapa budak tu melayang? Yeah, crouch. Secret room. Ooh. Tempat apa ni? Wait, what? <laughs> The King. Oh, ni lagu tadi yang kita main kat piano. Ha, dapat. Ah, ha. Janganlah Wah pada muka kau Bye Gerak lu Bagi kunci tu kat aku huh. Ha. There we go So marilah kita keluar Oh ni lift lagi satu kan Okay let's go Power out Oh oh Power out Okay dapat Ha ha ha Oh boleh keluar ikut situ Banyaknya benda boleh buat Okay ya. Baby? Eh. Oh, dia cabutkan eh. Fuse Kau main-main lah, baby. Kau ni kenapa aku buang kau dalam ni, gang? Ha, nah. Ha. Weh. Weh, baby. Weh, creepy ya. Sekejap, sekejap. <laughs> Oi baby oi Jangan Jangan begitu Okay lift dah elok Oi baby A Oi Apa benda siap Eh what Jaga-jaga tentacle No escape Ikut baby tu ke I believe so Don't leave Ikut je baby tu Yup Turun turun Hah Wow wow Boleh lari, boleh lari, boleh lari. Lari, lari, lari, lari. kunci. Wah! Wah! Wah! No escape. Ah! Kuning, kuning. Bulan, bulan. Bulan, bulan. Sabit. Bulan. oh sorry baby, baby, baby. ah <laughs> Bulan. Bulan. Segitiga. Woo! Go, go, go, go, go, go, go! Lift, lift, lift! Tekan, tekan, tekan! Tekan! Mata merah siap! Kunci love aku rasa aku ada kot. Yup. Bye, baby. <laughs> Bye, baby. Abandoning the baby. There you go. Train track. Wait, what? What? Place train. Pick up train. Okay, sambung balik keluar. Uh! Pukul 2, pick up train. Dah kunci pula. Dah kunci. Oh, Alamak, dia tak nak bagi. Aku tak nak jaga dia. Aku tak nak jaga kau. <laughs> Aku tak nak. Yup. X, jangan. Jangan buat. Aku ikut kata dia. Wash the way! Banyaknya TV Eh Dia suruh aku tengok TV kenapa Oh, ja oh jangan tengok Jangan tengok Nanti mati Jangan tengok Jangan tengok Jangan tengok Jangan tengok ah! Jangan tengok baby Jangan tengok Aku memang tak tengok TV pun Bye <laughs> baby Baby apa ni? Boleh angkat ke pick up baby? Eh, eh, eh, buang, buang, buang, buang, buang, buang. Baby beracun. Nah. Ambil lah. Ambil lah baby ni. Buatlah kenangan. Ha. Ya Allah. <laughs> Apa bahasa ni? Head down, kill horn, prop, plaintiff, dry, cloud, large, blindly. Apa ni? Rabbit kata terjun. Oh, buang baby dalam tu. <laughs> Hai baby. Kau ingat kau ni baik sangat ke? Bye baby Zra. Perjalanan ke tempat baru. Bye bye. Gerak lu. Okey kanan. Ke ke. Oh, wait wait. Oh. Oh, asyik baik. Don't leave. Oh, don't leave. Eh, tapi ni bahasa baby. So, kita kena buat benda terbalik. Bye, baby. Oh, sebelah tu yang jahat tu. Ah, I will leave. There's no way. Let's go! Dia tak boleh pick up. Oh, dia suruh patah balik. Oh! Buka lah Baby Eh what Oh sini Woo. Ui kereta api dah kah Okay go go go Ah, ah, susu, ah, susu. Okay, okay. Woo! Run, little You are not the only one. There is always more. Wah, oh, ada lagi update. So betul lah, betul lah yang ni update baru yang night 1 sampai night 3 aku dah pernah main. So baby ni sekarang ada orang macam kawal dia pula. Ataupun dia adalah part of the demon. lah Beria pula eh. So itulah dia. Baby in yellow new update. Thank you korang sebab bagi tahu update ni. Finally aku dapat main. Seram juga. Walaupun mati banyak kali. Jadi itulah dia. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang suka dengan video ni, korang like. Kalau korang terkejut sama dengan aku, korang like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.